O goleiro Remy levou nove gols em quatro partidas. Tive que telefonar para o matemático Oswaldo de Souza para saber quantos gols esse goleiro leva por partida. Ele entrou no computador em linguagem fortran e disse, Santana, teu goleiro está levando 2,25 gols por partida. Tu está me escutando, Remy? Está me escutando, Remy? Significa que cada partida tu leva 2,25 gols. Não dá mais para te aguentar, Remy. Tu tem que sair do futebol gaúcho, pelo amor de Deus. colorados ainda estão me gozando que o Inter é três vezes campeão nacional e que o Grêmio é só uma vez campeão mundial. Estão querendo comparar. Para esse tipo de pessoa, só faço uma pergunta. O que, que vale mais a pena? Ser três vezes sargento ou ser uma vez coronel? dois anos atrás eu pedia desesperadamente para a direção do Grêmio contratar o porta Lupe Júnior. Não quiseram me escutar e eu resolvi tirar férias conjugais do Grêmio. E hoje o Internacional é campeão do mundo de 2006 com dois gols de Renato Lupe Júnior. Recebeu a nave espacial Toyota. E eu sou o único gaúcho com dois títulos mundiais. Unte Luite, este lugar de agora foi embora, pelo amor de Deus.